A partir del 1 de junio, todas las viviendas deberán contar con un certificado energético que acredite su eficiencia. En Badoconde se encuentra la primera acreditada por la Junta de Castilla y León con certificado A. Su diseño permite un ahorro del 80% en energía frente a las viviendas convencionales. Al igual que ocurre ya con los electrodomésticos, esta vivienda tiene acreditada una certificación A. Esto es que desde la base al acabado garantiza su eficiencia energética. Un diseño que cuida la orientación, el aprovechamiento solar, aislamiento global, calefacción radiante, ventilación. El cuidado del diseño, el evitar puentes térmicos, el estudio de los aislamientos por orientación, estudio también de la situación de las ventanas, en función de la orientación, el tamaño de las ventanas. En tres años esta casa habrá amortizado su inversión energética. Después todo se traducirá en ahorro, un diseño y una construcción adecuada. Pueden suponernos hasta un 80% de ahorro en energía. Y es que todos los detalles del proyecto buscan la eficiencia con un uso de materiales conocidos en una nueva utilización que no supone aumento de costes en la obra. Realmente es más barata que una vivienda tradicional puesto que se ha utilizado sistemas industrializados que son más rápidos de ejecutar, generan menos residuos y son reutilizables. Un proyecto sostenible incluso en la mano de obra y materiales que proceden en su mayoría de la zona. En un futuro se espera que todas las casas sean como esta.